vai decorrer a semana Martin Digital 360 na Madeira, no Funchal. Este evento eh, agrega vários workshops temáticos do mundo digital, sendo um deles o Marketing Digital 360. Neste workshop vai aprender como montar uma estratégia digital para o seu negócio, que táticas utilizar concretamente para poder implementar e obter resultados nas diversas áreas do mundo digital, desde as redes sociais, conteúdo, imagem e vídeo atrativo para conseguir ter mais interação nos social media, eh, como ter uma boa presença no Google, como otimizar o seu negócio para mobile, comunicar por e-mail marketing, medir o retorno de investimento e como pode integrar todas as ferramentas do marketing digital adaptado ao seu negócio. Será um workshop totalmente prático e orientado para resultados. Reserve já o seu lugar no link disponível no vídeo.